红烧肉。接种新冠疫苗。啊。光准备扎针。带着宝宝来的，宝宝不让进。我打完了，在外面观察三十分钟，让孩他妈进去又打了。人不太多了，不用排队了。 取了一堆的快递，上楼了，准备用卤料包做点红烧肉。红烧肉。 음.